Idireɣ yid-m tiremt, akud iɛedda ack-it, iruḥ yuzzel tamemt, udem-im d tafat tmeddit, ɛeddaɣ agaraw n taylemt, ilel n tayri nettwali-t, ul-iw yeččuṛ d tassemt, ciṭ usefru d ugar-is. هليل نهليل ول تيفغس نترقو تسداويت إلسيو يحمل تيرنس ولي ويترقو تارقيث في كوال وذميم ذا سيرم ذي سلي يتراجو في سليث في كوال نظن لم يزرم يجذب وذري ذر ثلويف سديم تسيي وتلمث تنجت تفغى في مليث ذغذو يسير من ثغذمث تيرني يصعصف في البيث شدغ حلف ثزمت يملالي يملت مظريث أسن زيك تنجلمث ثليث الزلم زيث شقروا النغاغ ثمس أسقاس تمس فنيث فلامث ذذش ثغمس ثوث ثوذ دذقوضون سارثيث أولي ويغون زنثاكمث تاعكم في مسدير ثليث ثيري وتسدات تزامث في فضوان قبيليث يذم وريقم يلم يتشور ولي وتنفليث ينفل يسنفل لغم أسمي حمل أخذ مضيف ينفل يسنفل لغم أسبح بالأغاثي الغضيف تشبه ثنوت الغضيف في نوت الغضيف ثلمرث